Güzel güzel. Güzel başlangıç yaptık. Silahlar. Sanırım buraya gelen yok gibi gözüküyor. Aynen buraya gelen yok. Botçuk. Zırhları da üçledik. Tam yanımıza attı. AVM çıkarma, MK çıktı kullanmayız. Görevi de alalım, yap, yapmış olalım bari. Kullanmayacaksa kendi görevini yapalım. İnsanı sonra yine sıkarlı takalım. değil. Adam ne yapacağını şaşırdı orada. İçeceğimiz de içelim. Oyunu yukarı çıkalım. Yukarıdan bakalım tekrardan. Bakalım bunlardan bir şey çıkar mı? Adam gömmüş beni. Yeni <laughs> şakacı seni. Adamı nasıl vuramadık? Yani üstten oynayalım. Seni gidi seni. Fena kaçırdık adamı. Daha yukarısına çıkabilir miyiz? Halis ben niye med basamıyorum ya. Mecbur alana koşacak. Alanda kim bekleyecek onu? Tabii ki de biz. Sağdan mı geleceksin? Soldan mı? Sağdan mı? Soldan mı? Soldan geleceksin. Geriye kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Biri takım olabilir mi? Her şey olabilir. Diğeri nerede? Tabii ki de altındasın. Kolay oldu.